La gamme kiosque propose des affichages à mi-hauteur, tels que ceux que l'on peut euh, voir notamment dans les concessions automobiles. Cette gamme euh, recouvre aujourd'hui euh, trois produits principaux l'afficheur euh, VMZ, euh, le VM Document Holder qui permet à la fois d'afficher et euh, de supporter des catalogues et un afficheur plus grand de taille A2, le VM 180. Avec l'arrivée de Light and Play en 2016, nous travaillons actuellement au développement pour euh, rendre compatibles ces produits, ces totems de la gamme kiosque avec les afficheurs dynamiques Light and Play.